كوب ستة على ال shotgun. شفتك احسن من هيك بدك احسن من هيك احترام خلص بعرف انك راح تقتله بعرف God.